السلام عليكم في هذا الفيديو غنشارك معكم هاد الوصفه هذه اللي كتعجبني وكنديرها بزاف اللي هو البودينغ الشيا فبزاف الناس اللي كانوا سولوني على الوصفه لان كنت كنديرها في story في انستغرام وقلت علاش لا نديرها في فيديو ونبارطاجيها معكم فالوصفه راه هي سهله بزاف ومكونات راها بسيطه فهنا غادي نحتاجو 250 غرام اولا 250 مليلتر ديال الحليب انا عندي حليب نباتي كنستعمل حليب ديال اللوز وبصراحه هاد الحليب دلوز كنصاوبو في الدار مكنشريهش يعني نستعملو الحليب اللي بغيتو وخا كنصحكم تستعملو حليب نباتي يعني بغيتو تستعملو ديال الشوفان اولا كاين بزاف الانواع وغادي نزيد عليهم واحد 30 غرام ديال الحبوب الشيا فبالنسبه للكميه انا هنا عطيتكم العبار وانتم غادي تديروا داكشي اللي بغيتو يعني الا بغيتو ديروا نص لتر الحليب فغادي تضيفوا الكميه ديال الحبوب الشيا غادي ديروا 60 غرام فغادي ملي تزيدو الشيا ضروري ما تحركوهم حاولو تحركوهم في هديك الدقائق اللولين لان الا خليتوها كتبدا تجمع وكتولي بحال الجان فهنا غادي نسد عليها وغنديرها في الثلاجة ف يا اما تصوبوها بالليل غد اللي كتكون واجده اولا تصوبوها في الصباح العشيه كتكون واجده لان هذيك حوشيه كت... غادي تشرب كاع داك الحليب وغادي تعقد غتشوفوا معايا كيفاش غادي تولي ال... تيكستور ديالها هنايا غنزيد عليها واحد معلقه كبيره ديال السيغو ديال غاب فانا ما كنستعملش السكر انا ما كناكلوش بغيتو تحليوها بالعسل اولا السيرو دلاكا فكيبقى الاختيار ديالكم انا كندير غير معلقه وحده ما كنديش بزاف لان déjà الفواكه راه حلوه فكيجي هو هذاك فبالنسبه للفواكه انا هنايا راه عندي ال mangue وعندي الرمان والبنان ففواكه غتستعملوا داكشي اللي عندكم انا صراحه هادشي اللي كان عندي في الدار وماشي ديما كندير هكا يعني على حساب الفاكهه اللي كاينه عندي هي اللي كنستعمل فحبوب الشيا بلا ما نقول لكم الفوائد اللي فيها لان فيها فوائد بزاف ولكن من اكثر الحوايج اللي هي معروفه بهم هي ان هاد حبوب الشيا راه غنيه بزاف بالكالسيوم دايوغ الكالسيوم اللي فيها راه اكثر من داكشي اللي كاين في الحليب ولا في الفرماج وفيها الحديد وفيها المغنيسيوم وغنية بالالياف وبالبروتين بالنسبة للناس لي مكياكلوش اللحم يعني لي متبعين واحد النظام غذائي نباتي نصحهم يدخلو حبوب شي لانها غنية بالبروتين وغنية كذلك بالاوميغا تروا يعني راه la liste راه كتبقى طويلة يعني غير قلبو عليها في جوجل راه غتلقاو فوائد بزاف راه مزيانة للناس لي عندهم مشاكل القلب الناس لي فيهم داء السكر مزيان ياكلو هاد الشيا و ننصحكم يعني تجربوه راه الطريقه راه سهله بزاف وما تنساوش يعجبكم الفيديو تخليو لي like وبارطاجيو la vidéo وتابونوا معايا في la chaîne.